Quem passa aqui, siempre tardío, temprano a flote se sale Olvídate la malanda que todo el mundo tira Para malanda ya te ha levantarse al otro día Si claro, de otro modo no podía ser Para ir a trabajarse Maldito deber, pero no queda otra Así que olvídate, te desafío a escuchar esta canción Se sonreír cuando lo digo Ignora las personas que no valen la pena Entiendo que la vida a veces con uno se empeña Déjalas, pero no pagues con la misma moneda Uno siempre ve la amor en la mirada ajena Vive por supuesto siempre y deja vivir sabes hay que dar y no esperar recibir Sé que no sé quién para dar consejos Pero vos decidís, lo tomo o lo dejo pues, pues, Escuches y al menos no la Preocúpate y come perdices Claro que así no nos queda otra que disfrutar la vida Porque es un poquito corta Ahora corcho, una botella, brinda por la felicidad Si no la conoces, pronto llegará Es cuestión de horas o tal vez de mi he levantado el ánimo De preocuparte del que eran Esa mala lengua no valen tu tiempo ni el de los demás Bueno, y si no estabas mal, mejor Porque así es como quiero a mi gente Feliz y energética I can't